Da próxima vez, a gente desconta esses 100 reais, tá? Porque eu mandei você vir de ônibus. Se você veio de Uber, o problema é seu.